Всем привет! Хочу вашему вниманию представить обзор умных часов GT08. Недавно получил посылочку. Итак, посмотрим. Сами часики. В комплекте USB шнур. Можно заряжать от сети адаптером и от ноутбука. инструкция на китайском и английском. Так, посмотрим, что тут нам прислали. Пленочку отдерем сразу. На некоторых сайтах пишут, что есть еще э, защитная пленочка на экран дополнительно. Ну, в этой коробке ничего не было. Так. Ну, застегивается не очень удобно. Смотрится ничего так на руке стильненько. Циферблат часов представим в трех видах. С цифрами, с указанием даты недели. Опа, не так. Без цифр. Ну вот такие. Движением в сторону открывается меню. Сейчас сниму с Так, что у нас тут? Я предварительно вставил, вставил карточку мобильного оператора, оператора Live. <laughs> Так, смотрим, что у нас тут. Меню открывается. Шагомер, будильник, время сна, фото. Bluetooth. Через Bluetooth может соединяться с вашим телефоном. Не обязательно с андроидом. Вот пробовал на обычный телефон. Соединяется, можно звонить через Bluetooth. Принимать смс, звонки. Так, что у нас тут еще? Настройки. Настройки телефона. Время и дата. Энергорежим включить, выключить. Язык. Блокировка, подсветка. Музыка, карту памяти тоже вставил. Громкость добавляю. Ну, довольно громко, как для часов. Динамик. Микрофончик. гнездо для зарядки. Можно подключать к ноутбуку и файлы перекидывать. Диктофон очень удобно для студентов. Что-нибудь запишем. Всем привет, всем пока. Послушаем. надо выйти сначала. Ага, сохранить. Ну вот так. Календарь. Звонить можно, карточку я вставил. Сейчас попробуем позвонить. Цифры мелковатые, конечно. Не очень удобно набирать. Ну, сейчас попробуем. 0. Ну, так вот идет вызов. Сейчас услышите. Ну, вот, у меня телефон зазвонил. Очень удобно. Всем рекомендую.